सेल यता प्रडक्ट रूपमा चाहिँ तिनवटा प्रडक्ट ल्याएको छौँ हामीले चाहिँ ब्रोड रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाउस होल्ड स्केलको चाहिँ water supply treatment point of use treatment सिस्टमहरू त्यसपछि अर्को भनेको वाटर क्वालिटीको लागि टेस्टिङ सिस्टमहरू र अर्को भनेको सेनिटेसन प्रडक्टहरू तिनवटा ग्रुपमा गरेको छौँ पियु अप्सनमा भायोसन फिल्टर प्युस अनि त्यसपछि कञ्चन रासायनिक फिल्टर भनेर तिनवटा छ भने वाटर क्वालिटी टेस्टिङ किट तपाईँले युज पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसमा यो पिए बाइल फिल्ड टेस्ट किटदेखि लिएर अरू किटहरूको कुरा आउँछ र सेनिटेसन प्रडक्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रडक्टको रूपमा हामीले चाहिँ देखाउनु खोजेको चाहिँ मोबाइल टोइलेटहरू त्यसपछि वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू इकोसान टोइलेट जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सेनिटेसनको अप्सन होइन कि त्यसलाई चाहिँ रियुजको अप्सनको रूपमा होइन प्रडक्टिभ रियुजको उसमा पनि लगिरहेछौँ थ्री आरहरूको कुरा कम्पोस्टहरूको कुरा पनि गरिरहेछौँ यो हाम्रो चाहिँ अप्सनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ यो चाहिँ र यही चिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ बेच्न चाहन्छौँ र सँगसँगै हजुर सँगसँगै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा क्यापेसिटी बिल्डिङको रूपमा चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि अर्गनाइज गर्न सक्छौँ त्यसपछि टेक्निकल सर्भिसहरू पनि दिन सक्छौँ हामीले चाहिँ हजुर वाटरको यो चाहिँ सेनिटेसनको तिनवटा भनेको पनि नौवटा पो पुर्याउनु पर्यो टाउको त तिनटै छ नि हात खुट्टा त अब आउन त धेरै हुन्छ तपाईँले हात देखाउनु हुनुहुन्छ दुइटा हात देखाउनु भयो हामीले आउन एउटा क्वेसन सोध्छ है अच्छा बिएसपी नेपाललाई तपाईँले सोल एजेन्टको रूपमा दिन सक्छ सक्दैन सकिन्छ ल गुड तपाईँले हामीसँग किन्नु पर्यो उहाँसँग किन्नु पाएन <laughs> डिल पनि गरिहाल्नु सबै हामीले किने राम्रो राम्रो क्वालिटीको यदि प्रडक्ट हो भनेदेखि यो फिफ्टी पर्सेन्ट अफ गर्नै पर्दैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट हालेर किन्छ भन्छ नि मान्छेहरूले फिफ्टी पर्सेन्ट अफ भन्यो भने चिन्दै किनेन शङ्का भयो है एकदम सर स्टक क्लियरेन्स गर्न आयो पन्ध्रमा सकिन्छ त्यसैले चाहिँ क्लियर गर्न ल हामी दुई नम्बर किन दुई नम्बर दुई नम्बरको पिए पिए भएर हामीले किनिरहेको छौँ अझै पनि किन्छौँ किनेको किनेछौँ हामीले